الله وشيبوني الارصام ايوا وتوحشت السلامة آه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا آه وكيف فوت على دارها آه يجيني البكاء آه ونبغي نندبه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وعلاش غربوها عاوميد الداوها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا داني داني داني داني ويا عمري وها عمري وها عمري صار وحشنا أسلام يا داني داني داني داني آه وشيبوني الأرصاد وحشنا داني داني داني آه، قولي على ثواب يا ماني ماني ماني مانا آه وشيبوني هي سبب الخصام وها عمري ها عمري وها عمري ماني ماني ماني مانا وبلاوني وبلاوها هذوق انا مانا اه وبكات لي بالدمعة والناس سامعة وها عمري ها عمري وها عمري ظالمان آه وجيت نصبرها ما شي وها عمري ها عمري وها عمري يا داني داني داني داني دافين جوني مالحين ويا ماني ماني ماني ماني وها عمري ها عمري وها عمري آه ورايحة تبكي العزيزة العاقلة وها عمري ها عمري وها عمري ويا ماني ماني ماني ماني العام وتجيبك ليام حتى لعندي حتى لعندي Thank you. Typically something.